ये मुला निकला गिरानी लाली लाली लुग रहा तो ये मुला निकला गे कागा हिली जुली रेंगना तो मुला निकला गिरानी